نال جناب ہم اس پتھر کے نیچے بیٹھے ہیں بس ہمارا یہی گزارا ہے کہاں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے بس خالی اس پتھر کے نیچے ہماری زندگی بسار ہو رہی ہے بس باقی کچھ نہیں لگا دیں گی بھی رات بھی اسی طرح تیار بھی اس طرح بابا تب رہا نکی آنا اے بچے نکی نکی لا لے لے میں بوڑی ہے ماں ہمیں پیا مارا ہے میں نے بچ گئے تھے موت میں ہے نا موت میں ہے نا موت میں ہے جائے بھی سہی ہے چلی سی جائے جو جناب کے پتہ نہیں لگتا تو جہاں پسو باندھتے وہاں بیٹھ رہے تھے تو ہمارا کسی نے پتہ یہاں کیا نہیں جس میں مارے کھچر بھی مارا گئے بکریاں بھی مارا گیا گائے وغیرہ میں مارے مکان مکان بھی بہت نقصان ہوئے شیلنگ سے مکانوں کا ٹین ختم ہو گیا سیٹ ختم ہو گئے کیرن گاؤں میں بم گرا تو دو آدمی زخمی بھی ہو گئے مکان بھی ان کا خراب ہو گئے بری طرح تو یہاں آگ چار سیٹ سے آ گئے پورا چار چھ سے آگ لگ رہی ہے دھوئیں دھوئیں ہمارا رہنا یہاں بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے ہم نے سوچا تو ہم اپنا بنکر بنا لیں ہم خود ہی کھودیں گورنمنٹ تو آیا نہیں یہاں تو ہم نے خود ہی کھودنا اسٹارٹ کیا ہاں۔ یہی ہے کہ ہم گھوڑے پہ لوڈ اٹھاتے ہیں جاتے ہیں اور ہمارے اسی سے پیسہ ملتا ہے ابھی جناب ہمارے کو پانچ آٹھ آدمی کھانے والے ہیں ہمارا روزگار خالی اسی گھوڑے کے اوپر تھا پہرا اس وقت ساٹھ ستر ہزار کا گھوڑا بالکل ختم ہو گیا اور مکان کو بھی نقصان ہوا ہے ہمارے کو کہاں پہ یہ جناب کھڑکیاں کے شیشے جو ہیں ان کو بھی لگ گئی ہے اور اوپر سے سے سے چھت چھت کے کے کے یہ چھل گئے گئے ہیں ہیں نیچے سیدھے اندر جناب اٹھا اٹھا لیتا ہوں ووٹ ووٹ لیے کر گھر دے حالات ہماری یہ بنا کے رکھی ہے گورنمنٹ ہو کے یہ کہاں بھاگے گا جناب دیکھنا ایسی حالات اس کی دیکھو کر